قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين و تا الله صلی الله علیه و سلم فرمویتی هیچ یکێک لە ئێوە باوەڕی أو هەتا ئەو کاتی منی لە باوک و دایک خلق منداڵەکانی و